Hello check check check check mic check check okay अभी सबसे पहले सवाल ये है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड्स नहीं किया है आई नो मैंने अब तक क्राफ्ट हाँ तो क्या कह रहा था क्राफ्ट के वीडियोस अभी मैं आने वाले हैं तो so I was just reacting the end the continuum continuum हाँ कॉन्टेनियम बराबर तो अभी जस्ट कितने बजे अभी अभी पाँच बज के ट्वेंटी सिक्स मिनट्स अभी मैं फेस कैम को इधर रख रहा हूँ ठीक है मस्त रिएक्शन करेंगे एक काम करता हूँ मैं आ, इसको ये यहाँ रखता हूँ इसको क्या हो गया मेरा कभी कभी लैग होता है मेरा कंप्यूटर कंप्यूटर है ना इसीलिए मैं इधर रखता ओके रेडी आवाज़ फुल है आवाज़ फुल है ना ओके आवाज़ फुल है फुल फुल है एकदम फुल है screen two. Okay, let's start. You're an interesting man, Scott Lang. You're an Avenger. You have a daughter. But you've lost a lot of time, like me. We can help each other with that. Who are you? I'm the man भाई shit shit shit wait wait wait wait wait guys guys guys wait wait actually ना मेरे मुझे अभी पता चला कि मैंने uh, ये कनेक्ट ही नहीं किया ना हेडफोन शिट मैंने कनेक्ट ही नहीं किया just give me one second connect कैसे नहीं किया ऐसा कैसे हो सकता है कनेक्टेड तो होना चाहिए ऐसे कैसे एक्सेस तो ऑन है एक बार फिर से वीडियो प्ले कर रहे You're an interesting man. मुझे वहीं से आवाज आ रहा है ऐसे कैसे इतना Bluetooth oh oh, wait. Oh, shh. क्या बात है मैंने कुछ किया ही भी नहीं और ये स्टार्ट भी नहीं हुआ no Bluetooth device phone shit नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मैंने अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट भी की नहीं नहीं नहीं रुक रुक रुक रुक रुक यहाँ से connect The last lemon is trying to convert, trying to device. If the window doesn't recognize it, the device may not be able to properly. Oh, properly. Oh no. Scotland. So guys, मेरा हेडफोन है बहुत ही ओल्ड है और इसीलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहा. So I think I need to just talk like this only. ऐसे रखता एक minute Oh shit, okay. We'll start the video, okay? Let's start. You're an interesting man, Scott Lang. You're an Avenger. You have a daughter. But you've lost a lot of time, like me. We can help each other with that. Oh my god, ये देखा जाएगा Who are you? ये एक मिनट ये जो सीन है ये सीन डॉक्टर स्ट्रेंज में भी है अगर आपको याद हो I'm the man who can give you the one thing you want. Oh, What's that? shit. Who are you? I'm the man who can give ये you देखिए what you want. जिसे कहते हैं ये ये है वो आदमी जिस के बारे में बात कर रहा था कॉन्टेनियम वही है भाई नेक्स्ट लेवल भाई What's that? Time. Marvel Studios It can rewrite existence oh. and shatter timelines. Huh? Yeah, क्या हो क्या रहा है? You cannot trust him. I don't care who this guy is. I just lost so. ये भाई अरे ये जो पीछे वाले बंदे हैं ये ये ये ये ये स्पाइडरमैन में वो ये कौन है विलन उसकी तरह दिख रहे हैं विलन होता है उसका नाम Much. He can give us a second chance. on February 17. Oh, अवतार जैसा लग रहा Let me है make this easy for you. You will bring me so what many I Ant-Man need, so many बहुत सारे Ant-Man थे or क्या हो क्या रहा है everything you call a life will end. ओए क्या क्या क्या क्या क्या क्या वो क्या रहा है Will end. भाई साहब ये ब्लैक पैंथर की शिप क्यों लग रही है मुझे सेम वैसी है देखो यहाँ लोगो भी है I am not telling lie there is a logo also You may not want her to watch this. We had a deal. We both just have to lose. Shit. I'm sorry, Cassie. Whoa. बहुत ही मस्त ट्रेलर है बहुत मतलब बहुत ही मस्त ट्रेलर है बहुत मतलब क्या बोलूँ अभी क्या बात क्या करूँ अब मैं इतना मस्त ट्रेलर है क्या भी बताओ मुझे लग रहा है इस सीन में ना एंट मैन मतलब एंड गेम में जब जैसे कि एंड मैन दिखाता है कि वो उसका टाइम लाइन उसने देखा है जब वो बाहर आता है गेम में तब उस सबको पता लगना चाहिए अभी टाइम है एंड एंड मैन फंस चुका है अभी उसको हेल्प चाहिए so for this video i would like to 1k at least 1k per portionat so please guys help me and uh, rib <laughs> headphone pata nahi kaun sa hai ye iska hai uh zebros search karke dekh lo achhi company hai phir bhi nahi zebros nahi hai zebrosinks zebrosinks ka okay bye thank you